مرحبا فيك تعرفينا عن حالك؟ مريم البدري من بنغازي ليبيا آه، عندي degree بال computer science وجيت على ال workshop لان combine يعني بتجمع بين مومدا اللي هي one of آه، واحده من ال platform اللي انا نحب نطلعها الخاصه بال entrepreneurship في الوطن العربي والاخبار التقنيه و MIT وال multimedia lab اللي هو ال center of ال innovation في العالم في العالم اجمع آه، حاليا انا بنشتغل في ال urban food systems track آه، ونحاول نحل مشاكل الاوربن فود والفود برودكشن ان ذا الاريا الوطن ال area اللي خاصه بالوطن العربي يعني نحاول نشوف ال problem فروم ديفرنت perspectives وعندنا مالتيبل ارياز ذات وي كان يوز تو investigate ذا بروبلم ايجيبت ليبيا Libya ولبنان ان شاء الله. آه، المشاكل اللي يمكن تواجهنا في في ال workshops احيانا آه، آه، يمكن حنستعمل ال high tech tools وهنا حنتعلموا يعني هي ما حنشوفها اكثر مشكله بس حتكون فرصه اكثر لان نتعلموا ال tools ممكن ندير لها integrations مع ال architectures عشان ندير solve لل problem اللي تواجهنا في ال urban planning شكرا لك عفوا